大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目《光音世界》，岁月如梭，又来到了我们每月的十二生肖运势解析。这次我们在阳历四月的干支是壬辰月。如果你想了解四月份的世界局势会有什么样的预测发展，请参见我们的流月总论，下方就有传送门喽。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 在事业上能够不被娱乐分心，专心的把每一件业务都做好，是一个非常重要的事情。因为在这个月的努力啊，都在年底的时候获得很大的收获，所以务必要积极努力的在这个月争取工作的精致度，然后把它做得好、做快。整体而言，事业运属于中级。在财运方面，这个月的财运不错哦。 如果有参加流年批算的，可以在行运曲线高的时候来进行一些投资理财，或是买一些什么一些彩券，试试看自己的手气。整体而言，财运属于中吉。在感情方面，认真的男女是最令人动心的画面，所以工作态度的积极与否就是魅力高低的曲线。整体而言，感情运属于中吉。 在健康方面，这个月大致上都还蛮良好的，就是饮食上面会不大均衡，容易暴饮、又暴食，产生代谢不好的状况，例如什么泌尿性的疾病或者是便秘，这点要特别注意饮食的均衡哦。整体而言，健康运属于小吉。接下来到我们属牛的朋友，属牛朋友在这个月受到流月星君的冲击，会再处于一个相对动荡的时间，在这个时候啊。 需要的是多元化的抒发来过剩的能量。我们有时候我们在遇到一些比较不好的时间的时候啊，是因为我们的身体承受不了这些能量的激荡，所以说能够把能磁场跟能量把它平和起来就是比较好的。在工作上啊，属牛的朋友要多注意细节，容易因为理所当然的业务流程中，把理所当然你应该要记得的一些细节给它忽略以及忘记了。 导致后来啊，你要去收尾或者是要把它事情给圆起来，就比较困难。整体而言，事业运属于中平。在财运上，这个月对于生活本身的打理不是很顺利，更遑论了要用钱生钱了。而且不要说赚钱了，本身花在吃吃喝喝上面了，也是开支暴增的时候了。所以最好的办法就是要求自己每一天只能花多少钱，固定的开支不能花超过。当然，这个一定要记账。 而且还不能挪用，说啊，今天想多花一点，那我把明天少花一点，或是下礼拜少花一点，预算挪用，这个也要去避免，这样啊才能保持自己的财务的稳定度。整体来说，财运属于凶。在感情方面呢，这个月冒冒失失的，对有伴侣的朋友容易误会啊，把自己的过错或放到对方身上，比如说，哎，你请你洗衣服，你为什么没有洗呀？结果呢，原来是轮到自己今天要洗。 那结果就觉得说是对方没有去做，还发了脾气。那单身的朋友啊，就容易因为冒冒失失的。当然冒冒失失有时候看起来很可爱，但是啊会让你感觉很烦躁，因为在冒失的过程之中，就感觉到自己什么事好像都做不好。所以整体而言，感情运属于中平。在健康方面呢，容易因为气温的变化，或是没有注意呃空间之间的温度差异，比如说室外跟室内这些空间的不同，它会有温差。 导致会什么？导致会有一些强烈的头痛产生，所以多喝水，外出呢最好戴一个帽子然后调节一下体温，这样可以减缓许多类似的症状。整体而言，健康运属于中平。接下来我们属虎的朋友，属虎的朋友啊，在这个月可以说是精气神充足啊，总是想做一些大事的企图心，这样的心态是很好的。 但是如果能够更加注意周遭的环境，哎，多注意到别人的反应或是整体的团队的进步，那么就是更好的了。在事业方面呢，正面能量的爆棚对工作进展十分有帮助，也是一个冲高业绩的好时间。所以要尽可能的加大业务的拜访量，做生意的可以想一些促销的活动，可以获得不错的一个业绩回报。内勤的朋友也要要求自己的业务表现能够做得更好。 来争取以后可以晋升的机会。整体而言呢，事业运属于中级。在财运方面，精神的高度集中之下，可以遇到不错的理财目标。但是在完成平仓获利之前，千万不要大意啊，或者是你粗心没有去理它。所以最好的办法是什么呢？设立一个停损点跟停利点啊，宁可少赚也不要多赔，这是一个非常好的理财方式。整体而言，财运属于中级。 在感情方面，单身的朋友桃花运不错，可以多多参与一些社交活动。遇到自己心仪的、比较喜欢的，不妨多一点勇气，或许幸福就在往前一步而已。而有伴侣的朋友，一门心思的想出去玩，当然，只要当地的防疫状况是 OK 的，多出去走走，对于感情的经营上面也是有正面的帮助。整体而言，感情运属于中吉。 在健康方面，这个月大致也是非常良好的，但是因为气候的变化，容易会有呼吸道的疾病，例如过敏、感冒等等的，要注意戴好口罩，也要勤换口罩，不要说一个口罩戴好几天，这样是不好的，这是非常重要的哦。整体而言，健康运属于中平。接下来，我们属兔的朋友，属兔的朋友啊，在这个月中，心神比较涣散一点，与其说是涣散啊， 应该就这么讲，容易沉浸在自己的小世界、小剧场里面。每天上下班呢，好像身体进入了导航模式，哈，自己就开始动起来了。那脑袋呀，却是在想其他的事情，这有点危险哦。有时候啊，等到回过神来的时候，才发现自己怎么已经在公司了，啊，已经准备要开始工作了。整个通勤的过程啊，全部都忘记，好像都没有经过这一段一样。而在事业上面呢，这种心不在焉的状态呀，自己觉得应该还可以啦，应该没有影响到别人吧。 但是身边的同事可能就不这么样认为了，在需要一些同事之间互相帮助的时候啊，或者协同作业的时候，容易叫你好几次，然后你才能够回过神来。而如果是你是你的业务是直接服务客户的啊，直接来去做第一线的，那么就比较难受了，会比较觉得很疲惫。为什么？因为啊，你会觉得没有你要把精神来花在什么抑制你自己做白日梦的这个精神上面，所以说啊，疲惫感会比较多。 那么要解决这个问题也很简单，上班之前一杯冰的美式咖啡，让咖啡因来驱散这些小剧场白日梦，这是一个很好的做法。整体而言，事业运属于中平。在财运上，对于投资计划过于正面的态度啊，就觉得嗯，这应该可以，可以，这可以赚多少钱？但是呢，却没有考虑到风险与大环境的变化。所以说，产业可能很好，但是大环境真的对这个产业这么友善吗？ 所以这个月啊，并非是属兔的朋友很好的投资月份，谨守现金会是比较合适的做法。整体而言，财运属于小凶。在感情上，单身的朋友可以尽情的沉浸在自己的恋爱小剧场内。但是如果真的遇到喜欢的啊、心仪的，请不要呢，把回家之后呢，继续做一个白日梦啊，或小剧场沉浸在说，如果可以跟他在一起，那以后我们日子一定过得是幸福美满这样。 尽量我们还是要主动一点去追求，哪怕结果可能会让你梦碎，但是呢，我们至少可以把主角换下一个人，不是吗？有伴侣的朋友啊，很需要伴侣来照顾、来关爱一下，无论男女都很需要温柔来去给自己体贴。所以，如果你的伴侣是属兔的，多制造一些小惊喜，这是很重要的哦。整体而言，感情运属于小吉。接下来到我们属龙的朋友，属龙的朋友这个月是本命月。 就逢到了今年冲太岁，所以说这个月啊，对属龙的朋友来说，或许就有这么一点呛了。在事业上啊，多方的阻力会在各种方面去出现，例如什么本来要成交的客户临门一脚了，他就突然说：“我再想看看。”哎，再我们再考虑考虑吧。本来你有机会晋升的，就公司说：“嗯，现在制度好像改了，或是主管有高管什么样的意见。” 或是本来我们这做好这些工作准备交案了啊结案了，结果电脑宕机了，对不对？整个死机了。结果惨的是我们又没有存档啊，糟糕，又得再来一次了。各种状况啊都可能发生在这个月，所以这个月要注意的就是稳、稳、稳，什么都要以最稳当的方式去进行。文件你要看清楚，讲话要经过大脑，要想过再讲，可以降低这个上下班途中。 哦，那我们容易可以降低这个问题，而在上下班途中啊，能的话就去公园走个两圈吧，代谢调和一下自身的一些能量，跟大自然之间呼应一下，也会有不错的改善空间。整体而言，事业运属于凶，在财运上，反指标就是代名词，买涨的时候跌，买空的时候就市场就变成多，然后呢？ 会变得怎么样？既然如此，那我不如怎么样看多，故意买空，这样可以了吧？反方向操作，结果还真的多了起来，简直是比史蒂芬周啊还还让人家猜不到这个到底要怎么发展。所以这个月啊，宁愿多把钱花在吃宵夜，也不要去进行投资，风险系数啊会比以往来的高很多。整体而言，财运属于凶。在感情上，无论单身或是已婚的，都有。 可以有效率的方式把对方给惹毛了， <laughs> 即使自己原来出发点是好的，但是就是表达的方式啊，或者是不知道哪里哪根筋不对了啊，就容易把事情搞砸。例如呢，老师举个例子来讲，例如你要给女朋友一个小礼物啊，女朋友收到之后很高兴，那也是她喜欢的东西，就问你啊，哎，你怎么知道你我喜欢这一个啊？结果你想也不想就回答说，嗯，我前女友也很喜欢这个款式，所以我想你应该也会喜欢。嗯，这个变什么状态呢？ 一个就是怎么样五行欠揍、三才欠打的格局了，所以这个月少说话会是比较合适的。整体而言，感情属于凶，在健康上啊，在精神上会感到比较焦虑以及疲惫，导致你肝火过旺，连带的会容易有酗酒的状况产生。要解决这个问题，最好还是多往大自然的环境去走走，例如去公园啊，或者去爬山啊、踏青啊，这些都是很好的。尽量在休闲的时候啊，往 人多的地方去啊，因为人多的地方啊，会激化自己能量变化的失控，会容易惹出不必要的麻烦，或是做出错误的决定。整体而言，健康运属于中平。接下来到我们属蛇的朋友，属蛇的朋友在这个月啊是属于能量加成的好月份。流年上受到太岁星君的加持，在流月上又受到流月星君的提升，所以这个月啊，运势可以说相对比过去来说是比较畅旺的好月份了。 在事业上，因为能量的强大，所以做起事来就变得顺风顺水，没有太大的阻碍。但是啊，也容易产生一个错觉，是什么样的？好像好运一直跟着我，会一直持续下去。我真的是转运了，以后一马平川啊，顺顺利利的。要知道啊，每一个人的运势啊，它是循环的，它是有高也有低的。好运的时候，如果我们没有把握，那么就很可惜了。做业务的，你一定要在这个月卯尽全力。 争取你的业绩，能做的尽量都去做。在内勤的，你可以为了你的考核哦，未来的晋升的空间，充分的去努力，或者是考一些执照，或者是学习一些附加的技能，来让自己的更有竞争力。因为这个月的考运还是蛮不错的哦，所以要加紧的把握。整体而言，事业运属于大吉。在财运上，这个月的财运颇为不错，不妨偶尔买一些彩券碰碰运气，但是不要买多。 会中的一张就会中，投资部分第六感颇为准确，但是还是最好基于有做功课，到最后决定项目的时候，哎，两边难以抉择的时候，这个时候可以仰赖一点第六感，以直觉的方法来投资，有可能可以获得不错的收益。整体而言，财运属于中级。在感情运上，这个月比较没有太多的心思去处理感情方面的问题，要做的事情太多啊，时间太少，所以基本上。 桃花在这个月是比较稀薄的，整体而言感情运属于中平。在健康运上，这个月健康大致都还蛮良好，只要注意饮食均衡与睡眠作息，大致上呢就没有太大的问题了。整体而言，健康运属于中级。接下来到我们属马的朋友，属马朋友在这个月中也是属于好运组的一个。 虽然在岁运上面啊，难免受到太岁星君的威压，但是这个月的流月星君却给属马的朋友一个很好的加持跟鼓励。在事业上啊，思考的敏捷以及能量的充足，让处理起业务可以说是可圈可点的优秀。不太照进，也不会太缓慢，整体的步调控制得很好。所以能者多劳，这个月上要多用心在你的工作上，可以在年底获得很好的收获。 整体而言，事业运属于大吉，在财运上对于投资项目的敏锐度也是可圈可点的。所以这个月在投资理财上，只要能做好相关重要的功课，数据取得的够充足，不要太紧张，甚只要设好停损跟停利点，基本上获利的机会也是比较高的。但千万不要被贪婪蒙住了双眼，想说要趁胜追击，那么就会从胜利组变成他人的韭菜了。 在感情上，认真的都会男女最有魅力，所以这个月上属马的朋友桃花颇为旺盛。如果是单身的朋友，只要把自己内外打理的什么打理的很好，就会有不错的姻缘机会的出现。有伴侣的朋友，偶尔壁咚一下对方，展现一下霸道总裁的气势，也是一种生活的情趣。整体而言，感情属于中级。在健康方面，要注意饮食后的口腔卫生。 饭后多漱口，或者吃个喉糖，或者吃个口香糖，改善一下口中的气味，可别让口气坏了事业以及姻缘哦。整体而言，健康运属于中平。接下来到属羊的朋友，属羊的朋友今年岁次走的是正冲太岁，这个月加码走到了偏冲流月啊，真的是有点危险了。所以这个月对于属羊的朋友来说啊，会是比较挑战的一个月。 在事业上会面临到因为别人引起的纠纷，自己无故被卷入的状况。也就是说，根本一开始这件事跟自己毫无关系，到最后却变成好像自己变成当事人之一了。要避免这种状况，首先得自己先远离谈八卦的现场，以及发生纠纷的时候，自己不要靠近。无论是在公司内的、家族内的，甚至是在路上的，都不要去靠近，避免被卷入。 所有的工作流程都要保持好什么工作的存根或者是工作记录，以确保未来不会被台风尾所扫到。整体来说，事业运属于小凶。在财运上，这个月的财运起起落落，喜忧参半了。为了避免不必要的损失，这个月尽量先不要进行投资活动。 做好你的开支计划表。如果有多余的现金，不妨考虑检视一下自己的健康保险、医疗保险是否足够，尤其是汽机车的保险，务必要确认自己有没有买好第三责任险，这个是很重要的哦。整体来说，财运属于中平。 在感情方面，这个月心烦意乱，有伴侣的朋友容易把脾气发在伴侣的身上。如果伴侣本身的行运也是走到了低点，那么一吵就演变成一发不可收拾的状况啊。但是说到底，吵得这么凶，根结点在哪里都是心情的问题、感受性问题。比如说，你为什么要对我大声？这个小事情你为什么要跟我吵那么久啊？通常都是感受性的问题了，而不是真的有天大的事情要吵。 那么单身的朋友呢，会把自己的桃花给拔了？为什么？因为太烦人了。整体来说，感情运属于小凶。在健康运方面，这个月容易有腹泻或是肠胃炎的发生，主要就是因为病毒型或者是饮食卫生没有处理好，所以这个方面特别要注意，不要吃生冷的食物，以及器皿要注意卫生，戴好口罩，杜绝传染源。整体来说，健康运属于中平。 接下来到我们属猴的朋友，属猴的朋友在这个月受到流月心经的加持，这个月属猴的朋友难免心里会有一些躁动不安的感受，在事业上容易会觉得自己应该就不能这样子一日过一日过下去，要好好的找机会跟他拼搏一下，这个想法是非常好的，也符合流年的运势，但是呢，如果没有做好事前的调查以及准备的功课，那就是很重要的了。 如果只凭着你积极奋斗的精神啊，没有搞好完整的配套方案，很多时候会变得徒劳无功，白费精神而已。所以谋定而后动，这个是很重要的。整体来说，事业运属于小吉。在财运方面，这个月财星很明显，比较利于事业的发展。所以在一般理财上啊，它还是有一些可以看到一些财喜，但是跟正财相比啊，就稍微弱了一点。 所以多把精神放在事业上，赚的会比较稳定一点，也会比较久远。整体来说，财运属于小吉。在感情方面，这个月心思比较混乱，单身的朋友会觉得好几个对象，嗯，好像都还不错哦，可以物色一下，选哪一个去当自己的伴侣呢？啊，这样想法是很好了，但是感情呢，这个东西是需要两个人的，你看得上别人，前提别人也要看得上你呀，对不对？ 所以说，打理好自己的服装仪容，那个是很重要的。有伴侣的朋友，桃花会旺到产生不安定的遐想。但是，奢侈头上一把刀，有时候想想就好了，想想不犯法的。但是，如果你做下去呢，就很难说了。整体而言，感情属于小吉。在健康方面，这个月大致健康良好，活力也不错，就是水喝的太少。如果平常吃的食物啊，很多都是重口味的，那么身上的体味啊。 就会比较的浓烈，所以勤换洗衣服啊，不要换很多天再去洗，那洗也洗不干净。以及多喝水可以改善这个问题。整体而言，健康运属于中平。接下来到我们属鸡的朋友，属鸡的朋友在这个月同样是受到了流月以及流年星君两大加持，整体的运势也是攀高到一个相对的高度上。在事业上啊，属鸡的朋友文思泉涌，很多创意跟想法会不断的滋生。 大多都是正面的好的概念，这个时候啊，先不要急着去实行，先把它文字化，也就是把它做成企划案或者是文案等等之类的，把文字化下来这些想法之后啊，第一就是不怕是说灵光乍现，然后隔天就忘记，对不对？因为你有记录下来。第二个，在书写的时候，你会把它更有逻辑化跟条理化的把它编辑出来，它的成功性跟可行性就会更高了。整体而言，只要不冲动，事业运都属于中级。 在财运方面，这个月财运也颇为理想，无论正财或是偏财都很不错，可以偶尔试着买几张彩券，试试看自己的手气。投资部分要下手前先缓一下，或是先设立一个未来买进的一个目标价，不要立刻就觉得买进，或是再加上要设什么停损跟停利点，用公正客观的态度来投资，获利的几率会比过去高出许多。整体而言，财运属于中吉。 在感情方面，这个月的能量很好，所以在感情上桃花也是比较旺盛的。对单身的朋友来说，有活力的能量以及得体的穿搭打扮就是一个很好的魅力来源。对有伴侣的朋友来说，还是忍不住要跟伴侣分享自己在生活中的点点滴滴啊，快乐，这是非常好的一个举动。但是呢，除了向伴侣分享我们的快乐跟生活点滴之外， 也要让伴侣有机会让他来跟我们去讲，我们除了是一个分享者，也要是一个倾听者，这样子是更圆满的了。整体而言，感情运属于中级。在健康方面，这个月大致上健康都蛮良好的，但是男性的朋友会比较容易腹泻，多是因为吃东西啊太急太快，或是太深太冷，或者不然就是你那个碗盘呢会不大干净。而女性的朋友会容易有一些妇科的毛病，要多注意清洁卫生。 多饮用白开水、温开水，可以稍微改善这个问题。整体而言，健康运属于中平。接下来到我们属狗的朋友，属狗朋友在这个月与流月星君的对冲，然后也不被太岁星君太关照了，所以在这种状况之下，对属狗的朋友来说，就是稍微辛苦了一点。 在工作上，精神的不稳定对属狗的朋友来说就是比较辛苦的地方，容易对处理业务的过程感到很不耐烦，就是没有耐心一个一个把它对好，做起事来也会觉得有点毛毛躁躁的感觉了，讲话也容易词不达意，与人往来啊，脾气总比来意更先让对方知道。这种状况啊，建议还是可以多去游泳啊，用游泳的方式来平衡你的能量，或是多喝一点什么冰绿茶，可以缓解这样的状况。 整体而言，事业运属于小凶。在财运上，这个月看什么都不顺眼。当然，看数据跟看报表更不用说了。在这种阶段啊，什么都不要投资，就是最好的获利方式，因为不赔就是赚了。当然，也要避免自己花钱买快乐。什么？无论花在吃喝或者花在玩乐上，都不甚理想，因为有可能在这些吃喝玩乐的途中啊，引发与其他人的纠纷，赔的会比花的多。 整体而言，财运属凶。在感情上，这个月实在很需要情人的抚慰了。对于单身朋友来说，嗯，稍微辛苦了一点，所以最好就早点睡，睡饱一点，然后情绪就会比较稳定一点。对于有伴侣的朋友来说，伴侣的一言一行都会被自己放大检视。如果你的伴侣是属狗的，这个月请不要跟他乱开玩笑，因为无论什么玩笑，他都觉得不好笑。你是不是看不起我才故意这样揶揄我呢？ 所以啊，请用你的爱情好好温暖他，是比较好的做法。整体而言，感情运属于小凶。在健康方面，以大方向来说，健康还算蛮 OK 的，没有太大的问题。就是避免自己沉溺在酒精以及情欲之间，自我放纵的过度啊，这是非常伤身的，而且对未来几个月运势都有很负面的影响。所以啊，自己要懂得自制，这是一个比较重要的事情。整体而言，健康运属于中平。 接下来，最后我们看到属猪的朋友，属猪的朋友在这个月是相对平安的月份，稳定做好每一件事情就是大吉大利了。在事业上没有太大的企图心，是一个对自己的束缚。为什么？因为当然也不是每一个都需要积极跟奋斗。 我们前提要先看，如果现在你的工作是你的人生规划中哦，是你的理想工作，比如说你做好很好，作为公务员，或是当兵，或是在你现在目前的职业经营范围之内，你觉得很满意哦，我们只要求稳定就好，那当然也是很 OK 的。但是如果你对未来还有更高的雄心壮志，那么请不要浪费稳定的时间，因为现在是提升自己能力的大好时机。 就像农作物一样啊，你要你的农作物它要要丰收啊，它一定要避开那些会狂风暴雨的时候。所以说天时地利人和，现在天时有了，地利有了，就现在看你愿不愿意努力了。能够激励自己自律，那就是王道了。整体而言，事业运属于中级，在财运方面，能够布置一些长期的定期定额的投资，是一个不错的做法。 长期投资这个东西呀，在期间当然都会有赚有赔，没有人一直赚的啦。赚的时候当然好，但是亏的时候也是买入的时候逢低进场，不是吗？所以把时间拉长来看啊，定期定额涨跌都是一个很好的买点。整体而言，财运属于中平。在感情上，享受平淡的生活就是一种美。无论是单身贵族的自我小确幸，或是有伴侣的相互依偎，都是美好人生中的一环。 但人总不能只看自己，多注意一下身边的人，有时候会有意想不到的发现。整体而言，感情运属于中平。在健康上，这个月大致都良好，但是要注意走路以及烹饪，也就是煮菜做饭的时候，不要心不在焉，否则容易会有一些意外血光哦。还有要记得多运动，才不会筋骨僵硬，体重直线往上升。整体而言，健康运属于中级。 好，以上就是我们十二生肖在阳历四月份的流月运势解析。最后，老师要说，世界局势在整体上来说正在往好的方向去发展。只要心里不存偏见，都可以看到很好很多很好的发展机会跟突破的契机。关键就在于我们自己有没有积极向上，把这些斗志放在心上，而且时时刻刻的叮嘱自己要把握好每天的光阴。 善用光阴的人必定功成名就，虚掷光阴的自然也就是平淡度日了。这里面没有谁对或谁错，端看你的自己的心要往哪个方向走了。感谢大家今天的收看。若您需要老师的专业命理咨询服务，下方有老师的咨询须知链接。我是陈老师，我们下次见。